зачем эти, этот краснокепочник в зеленой одежде и в каких-то сапогах? Ну, военной одежде. До сюда не верил. Ты понимаешь, я. Глупый Я твою смерть не э. Ты что, дурак, что ли? Я тебя заплачу, бабки тебе хотел заплатить. А ты, а ты причем убил мою подругу. Я тебе. Теперь плати бабки за это или смерть. голова. Вот, и поддавай. Китейшн. Кити... Это еще один кинчик такой черникотера. Его не похож на меня. Я тебя укушу. М м-м-м. Не кусай, я добрый, как Иванов. Компрейшн Studio. Вот мой друг. Да, вот всем привет, друг. ребята. Это Compration Studio. Да, вы вступили в какую-то студию. Для вас это студия. Для меня это никакая не студия. Это видео до достижения добиться. Всем удачи, всем пока!